Portal AgroLink está agora no estande da Sancor Seguros e eu converso com o Leandro Poretti, que é diretor-geral da Sancor, que está há 72 anos no mercado e iniciou suas atividades no Brasil em 2013. Leandro, na safra 17 18, você se tornou a seguradora com maior quantidade de faturamento de grãos. Como que foi a trajetória aqui no Brasil que vocês iniciaram? Boa tarde a todos, muito obrigado pela, pela visita nosso estar aqui. Agradecer, estamos muito honrados de estar aqui. en No Me Toque en Río Grande do Sur. En, en realidad, nos hace cinco años que estamos en el mercado de Brasil operando con todos nuestros ramos. El seguro de agronegocio es uno de los más importantes nosotros aquí y analizamos, antes de comenzar a trabajar aquí en No Brasil, analizamos mucho este mercado y consideramos que teníamos muchas eh, oportunidades para desenvolver y traer algunas novedades a este mercado. Al inicio fue eh, un trabajo muy de divagar, conociendo las necesidades reales de las, de las microregiones do sur do Brasil. Al inicio comenzamos operando con foco muy fuerte en Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sur, donde consolidamos algunas parcerías con cooperativas, que las cooperativas nos, nos otorgaron, nos dieron una posibilidad de crecimiento muy importante, donde comenzamos haciendo prueba piloto en algunas cooperativas y hoy ya tenemos más de 40 cooperativas con productos exclusivos operando en forma linealmente eh, para... Llegamos a este mercado para consolidar eh, la entrega de insumos, de semenche, de todo lo que es la información técnica que las cooperativas le entregan a los productores agropecuarios y nos vinimos a cubrir justamente todo ese investimento. Entonces, eh, que el seguro de agronegocios en Nuevo Brasil eh, está, cumpliendo un papel preponderante, eh, un papel que realmente garanta todo ese, fuerte investimento que hacen esos productores agropecuarios para lograr una eh, un plantío de, alto, de alta calidad, de alta performance y nos estamos aquí justamente para poder cubrir ese investimento y que si acontece un efecto climático, eh, las familias productoras no, puedan, no perdan un año de producción, no perdan un, nivel de crecimiento que ven a lo largo de, los años. dos años. Leandro, o senhor falou sobre a questão de necessidade. Qual é a real necessidade do segurado no momento que o senhor enxerga no agronegócio? La necesidad del productor agropecuario justamente es lo que falaba. Elis ven creciendo ano a ano con una, enorme productividad. Eh, Brasil y el sur de Brasil ven cumpliendo récords eh, ano a ano en función al investimento y la tecnología que se, coloca en cada, en cada plantío y en cada cultura. Y la necesidad realmente era que los seguros no estaban evolucionando en esa misma eh, eh, en esa misma cobertura. O sea, los, seguros ficaban pequeños y no, llegaban a atingir la media que estaban logrando esos productores agropecuarios. Y, ese fue uno de los dos gaños que nos hicimos aquí en Brasil, de traer esa cobertura y, ayudar primero a tener una lectura de las microregiones y después llegar que nuestros seguros atinjan la, la productividad media de esos productores de alta cualidad aquí en Brasil. ¿En em cuánto tiempo ustedes atenden en em caso de sinistro? Tenemos eh, diferentes SLA de cumplimiento con cada cooperativa, más tenemos un equipo técnico de ingenieros agrónomos dispersos por todo Brasil y, tenemos una meta de, estar estar pelo menos en las primeras 48 horas del aviso de sinistro NAFA fazenda <clears throat> si el clima lo permite, en conjunto con el productor agropecuario. Es el momento crucial para nos estar perto del cliente, perto del productor agropecuario. Uh, nós iniciamos con la safra 17-18 con un alto número de crecimiento. Para la próxima, 18-19, qual a, uh, a projeção? Nós eh, como somos una aseguradora ainda que estamos comenzando, siempre tenemos unos niveles de crecimiento desafiante nos colocamos para la próxima safra un crecimiento en el orden de los 48%, donde nos va a permitir crecer en, mercados, estamos entrando fuertemente en Mato Grosso del Sur, en Mato Grosso, en el interior de San Pablo, el interior más productivo que está con foco en agronegocio de San Pablo, operando con los subsidios federales y estaduales en todos los mercados y también ampliando algunas culturas como arroz, algunas coberturas, algunas culturas de invierno también que vamos a, a adicionar y frutas que vamos a adicionar a nuestro portfolio de, de producto. Entonces, eh, no es solo un crecimiento lineal en cantidad de hectáreas, sino también en cantidad de estados que vamos a trabajar y en culturas que vamos a desenvolver. Eu conversei com Leandro Poretti, que é diretor-geral da Sancor Seguros. Eu estou na Expo Direto Quatrijal. Aline Merladete para o portal AgroLink.